Дорогие друзья, сегодня мы с вами идем в оптику, которая находится в самом центре Алании, в ЕС e Оптик. Я думаю, что многие из вас уже знают, где она находится, и вы там были. Но приглашаем вас туда и в этом сезоне. Где находится ЕС e Оптик? Конечно же, в описании к этому видео вы увидите все контакты и местоположение на карте Google, но как ориентироваться. Если стоять э, на улице Ататюрка, то слева от меня находится магазин LC Вайкики, а справа от меня находится магазин Ифраше. И пройдя по этой улице, покупку Yes Optic. Друзья, прошлое видео из Yes Optic вызвало большой интерес и много вопросов. И в этом году мы опять пришли в Yes Optic Levent Bay, чтобы показать вам очки нового сезона и, конечно же, цены. Самое главное, что я хочу вам сказать по поводу рецептов. В Турции в оптиках запрещено измерять зрение. Если вы хотите сделать очки, обязательно приезжайте в Турцию с рецептом от вашего врача, либо берите с собой старые очки по старым стеклам, в оптике смогут замерить те э, стекла, которые вам нужны, либо из оптики вас отвезут к врачу. Как дела? Хорошо, Хорошо. нормально. Друзья, вы же знаете Левент Бэя. Кто-то из вас уже приходил в эту оптику. И, как я сказала ранее, мы покажем вам новый сезон. Также в оптике в этом году есть русскоговорящий работник, русскоговорящая работница. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Оксана. Оксана. Оксана. Поэтому, если вы приедете в Аланию и придете в ЕС Оптик, то проблем с русскоговорящим персоналом здесь нет. нет. Вы сможете дать всю информацию на русском языке. onlar zaten Türk e, yapılmış. E, iki firmanın yaptığı, bizim de milli gururumuz olan gözlükler. Polarize olan e, yine camlı. dilerseniz ben size gösterebilirim. Цены начинаются от 200 лир. А, Солнечные очки производства Турции. Сейчас, сейчас Hem мы metal покажем hem модели. kemik gözlüklerimiz mevcut 200 lira içerisinde. Ya, dolar kuru olarak düşünecek olursak e, 35-40 dolar civarına tekabül ediyor zaten. 35-40 долларов. И разные очки, есть металлические, есть пластиковые. Özellik olarak da şu şekilde gösterebilirim zaten. E, hepsi UV400 güneşten koruma özellikli ve polarize camlı. Keza dayanıklılık bazında bakacak olursak da şu şekilde gösterebilirim. Kolay kırılma özelliğine sahip olmayan. Мой любимый цвет фиолетовый, benim en sevdiğim rengi. Yine şu şekilde bakın. Bu gözlüklerimizde de yine hem e, çocuklar için hem e, büyükler için e, gözlükler elimizde mevcut. Друзья, э, обязательно включайте субтитры, потому что все, что говорит Левент Бэй, я переведу на русский язык. Поэтому обязательно включайте субтитры, чтобы понять, о чем мы Bu разговариваем. yılın yine trend olan markalarını şu şekilde gösterebilirim size. Ee, geçen senede dahil olmak üzere bu sene yine e, bu şu şekilde bizim Bizuta diye adlandırmış olduğumuz özel bir cam işçiliği mevcut. Çerçevesiz gözlüktür. Titanyum çerçevedir kendileri. Ne kadar bu gözlük? Örneğin bunun fiyatı 590 lira. Yani e, bugünün e, parasıyla, bugünkü kur üzerinden 100 dolara tekabül eden e, gerçek el işçiliği kesinlikle tavsiye edebileceğimiz, içeriden mavi antreple kaplamalı tavsiye ettiğimiz benim olan gözlükler. E, yine e, Anastasya Hanım'ın taktığı gibi üç renk e, camlar e, hem erkek hem bayan gözlüklerde çok moda. Ee, az önce evet. Anastasia'nın takmış olduğu üç renkli gözlükler tamamen bayanlar için yapılmıştı. Bunlar da yine erkek koleksiyon için yapılmış. E, ee, koyudan açığa doğru giden üç renk gözlüklerimiz. Şu anda inanılmaz derecede trend olan e, ve en çok sattığımız gözlüklerden. Keza bunun haricinde diğer fashion e, markalarımız olsun, modellerimiz olsun onları da zaten bu şekilde burada görebilirsiniz. Есть очень интересные модели, например, вот такая вот модель. И для тех, кто любит необычные очки, есть, например, вот такая вот модель. Budu çok farklı değil mi? O da kesinlikle farklı. Yine e, UV400 güneşten koruma özellikli ve özel bir kaplama malzemesi mevcuttur. Onlar direkt ayna kaplama değildir, özel iridium kaplamadır. E, hem e, güneşte ya da yoğun terli olduğunuz zaman e, yüzdeki buharı kesinlikle canlı tutmama özelliğine sahip olan e, gözlüklerimiz. В общем, очень много э, очков и для, мужчи- для мужчин и для женщин. Большой выбор от 200 лир и выше. В зависимости от вашей фантазии вы можете выбрать абсолютно любую модель. O zaman en pahalı gözlüklerinizi O zaman en pahalı gözlüklerimizi şu şekilde gösterebiliriz. Ondan öncesinde yine size bu cat modellerini e, Cat göstermek. model. Bu sene Bu e, sene inanılmaz derecede moda. Ee, hem e, Türkiye'deki hem yurt dışındaki sanatçılar, sinema artistleri hepsinin ağırlık olarak kullanmış olduğu 440 лир, например, вот эти вот очки стоят. Мгм. e, yine siz takın bakın o olabilir gördüğünüz üzere. Evet. Ya da bunun haricinde şu anda yine inanılmaz derecede Очень, trend olan очень модная модель. e, şu şekilde size bakın e, küçükten büyüğe doğru Очень. Çok ilginç. gördüğünüz üzere Очень интересная модель. Очень э, толстая оправа. Kesinlikle çok kaliteli bir ham maddeden üretilmiş olan çerçevemiz. Yine içten mavi antreple kaplama özellikli. Ну и, конечно же, все хотят увидеть э, очки марки Gucci. Гуччиleri Gucci также оригиналы есть в этой оптике. Мне очень понравилась вот эта вот модель. Стоят Hemen. они 2860 лир. Şu anda yine en son çıkan Hı -hı. optik çerçevede bu. Güneş gözlüğünde Эта bu. модель стоит 2930 лир. Hepsi orijinaldir. Hepsi iki yıl sırası e, garantilidir. Э, Оригиналы и, конечно же, с гарантией. Идут они все с гарантией. Yine size e, bu yılın en trend olan markası diyeceğim ve ayrıca e, modellerinden 1815'ten beri e, gözlük üretimi yapan Amerikalı Moskot şirketinin gözlüklerini şu şekilde gösterebilirim. Hem optik hem güneş gözlüğü olarak. Genel olarak yazarların kullanacağı typewriter modelimiz hmm. şu şekilde. Ayrıca ekstra klipsli. Hem güneş gözlüğü hem de optik olarak rahatlıkla kullanılabilecek Вот эти вот очки на самом деле напоминают очки, которые мы носили в детстве, вот с такими вот. özel spiral Duşkami. masada her şeyi müşterilerimize e, A'dan Z'ye anlatıyoruz ki akıllarına herhangi bir şüphe uyanmasın. E, orada da neleri gösteriyoruz? E, eğer müşterimiz uzak yakın bir arada kullanacaksa hangisi dar kanallı, hangisi daha geniş kanallı camlar, e, keza e, antrefle kaplamaları, e, ee, kullanacağımız camı ne kolay kolaylıkta ya da ne zorlukta çizebileceğine dair bütün detayları gösterebileceğim size. Şöyle bir masamız var. Ee, o masamızda size şu şekilde anlatabilirim. Örneğin direkt olarak sorduğumuz ilk baştaki yegane kaç numara cam kullandığınıza ait. E, olabilecek en standart cam kalınlığından en yüksek numarada alınabilecek, kullanabileceğiniz en yüksek indeksteki, en yüksek incelikteki cama kadar burada bütün detayları da gösterebiliyoruz. E, eksi bir numaradan e, 6 numaraya, 7 numaraya ve daha üst segmentteki numaralara kadar e, hepsini burada e, sanal olarak sizlere göstermekteyiz. Yine bunun haricinde e, kaplama demiş olduğum antrefle diye adlandırdığımız camlarda e, antrefleli cam, antreflesiz cam ya da e, bakın bu şekilde yine antistatik özelliğinde toz tutma e, ne kolaylıkta di, e, ya da değil. Keza bunun haricinde bakın parmak izi. Parmak izi. Yani, e, genelde çizilme yüzdesini evet. bakın. Gördüğünüz Zaten üzere. Zaten en, en önemli bu. Şimdi standart bir kaplamada bu kadar kolaylıkla çizilirken e, şurada bakın aynı işlem yapmama rağmen kesinlikle çizilme inanılmaz derecede az. Keza yağmur e, yaşadığımız tabii ki bölgeye bağlı olarak şu şekilde bakın yağmur damlaları ya da su ne kadar yavaş akarken camın üstünden ki herkesi inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Ya, yapılan kaplama doğrultusunda inanılmaz kolay şekilde aşağı ee, iniyor. Yine numaralı gözlü kullanıcıları için özellikle yapılmış olan e, şu şekilde göstereyim size. Yaklaşık 90 hmm, pardon 30 saniyede %98 oranında kararma özelliğine sahip cam iç ortama girdiğiniz zaman maksimum şartlarda 2,5 dakikada e, yeniden e, beyaz e, haline dönebiliyor. E, çerçevesiz gözlük alan e, kullanıcılar için özellikle e, V-Shock demiş olduğumuz camları tavsiye ediyoruz ki herhangi bir darbeye karşı Bu plastik kırılma. ama çok şey güçlü değil mi? Evet plastik Hadi güçlü e, ama velakin bakın 144 kiloda e, şey kırılırken e, cam e, V-Shock'ta 220 kiloya kadar Hı-hı. çıkma özelliğine sahip. Benim burada size anlatabileceğim progresif uzak yakın camlar özellikle 40 yaş ve üstünün en çok e, tercih ettiği camlar. Burada e, bütün camları teker teker gösteriyoruz. Hangi camda hangi performans alabilirsiniz diye. Şu şekilde göstereyim size. Örneğin standart bir progresif uzak yakın bir arada olan camda oldukça dar kanalda görürken hı hı. örneğin e, kişiye özel e, progresifimizde şu şekilde inanılmaz Uzaklı, geniş alanda evet değil mi? sadece şey değil. Tabii direkt uzak yakın. Hı hı. Ya da e, uzak yakın bir arada kullanmak istemeyip ağırlıkta ofis ortamında çalışan kişiler için sırf yakın gözlüğü kullanmak istemez ise de örneğin ofis camını da burada e, size gösterebilirim. Ee, burada da size Blue Control diye adlandırmış olduğumuz camları göstereceğim. Şimdi normal şartlarda herkesin elinde cep telefonu, tablet, işte bilgisayar, hı hı. yine e, çocuklar olsun, büyükler olsun herkes bir şekilde uzun saatler e, zararlı açıklarını yaydığı her şeyi seyrediyor işte televizyondur, bilgisayardır dediğim evet. gibi. Gözü rahatlatması için açısından firmaların şu anda gerçekleştirmiş olduğu yeni bir teknoloji var. O da Blue Control Fakat camlar. Blue Control camların özelliği tamamen zararlı ışıkları kesmesi ve gözü inanılmaz derecede rahatlatması. Gelen müşterilerimiz hiçbir şekilde merak etmesin. Kendi gözlüklerinden de ölçüm yapabiliyoruz. Hı hı. Onların da için özel e, fokometremiz mevcut zaten. Burada. Bu makinede yapıyoruz. Bu makinede evet. Tamam benim göz şey gösterelim o zaman. Tabii ki. Да. Если вы приходите со своими очками без рецепта, то э, ваши очки могут измерить на вот этом аппарате. Şekil de. Hı hı. Kaç? Senin x2, x2 sağ gözün. Hı hı. Yine sol gözünü de hemen ölçelim bu şekilde. Eksi iki buçuk, eksi iki yirmi beş. Buradan çıktığımızı alıyoruz. Готово. Evet. Ee, yine şurada size tüm bunların haricinde yeni sezon güneş gözlüklerimizi gösterebilirim. Şu anda 2019'un en trend modelleri. Самые трендовые модели. Şeffaf aynalı camlar. Yine yuvarlak А, круглые. erkekler için. Тоже такая интересная оправа. Для мужчин. Это мужские очки. Tüm bunların haricinde bütün uluslararası e, e, markaları elimizde tutmaya çalışıyoruz. Yine hayvan haklarını koruma e, babında gözlüğe şekilde işlemiş olan bakın doğa ve e, hayvan hmm. haklarını koruyan şöyle desenli gözlüklerimiz de mevcut. Bu sezon böyle e, çerçeveye masif böyle. Evet yine çok moda. Hı Onlar ve bunun haricinde yine metal çerçeveler. Metal çerçeveleri size şöyle bir şey göstereyim. En son Jennifer Lopez'in takmış olduğu hı E, gözlük. Böyle büyük metal çok, çerçeveler. Çok ilginç ha. Bakalım. 1875 лир. Хм. Очень легкие. Nasıl? Güzel. Очень ya интересные очки. Şu şekilde blok camlı bakın. Или вот с таким сплошным стеклом. Тоже очень интересная модель. Стоит она 2325 лир. Bunlar tabii üst segment olan gözlüklerimiz. Это э, очки люкс-сегмента, поэтому они идут по таким ценам. O zaman daha ucuz e, çerçeveler ne var sizde? Bizim elimizde az önce size e, göstermiş olduğum Hı e, hı. Türk yapımı gözlükler var. Yine onun üst, bir üstü var, onun bir üstü var, onun bir üstü var. Çünkü markasal, marka vereyim mi bu arada bilmiyorum ama e, aklınıza gelebilecek tüm dünya markalarını elimizde barındırdığımız için Hı hı. Ee, dediğim gibi hepsi isme göre, kalitesine göre fiyatları değişmekte. Hı hı. Yine sporcu grubu gözlüklerimizde mevcut. Buradan size gösterebileceğim yine dünyaca meşhur Oakley olsun, Nike olsun, Spy olsun, Adidas olsun. Hı hı. Bunların da gözlüklerini elimizde e, barındırıyoruz. Yine keza spor yapıp ama aynı anda e, bir şey okuma ihtiyacı olan e, müşterimiz için böyle bu şekilde geliştirilmiş yeni direkt burun üstüne takılan gözlüklerimiz mevcut. Ha. Ee, Oy. Evet, hmm. kesinlikle düşme yapmayan sapsız enteresan model gözlüklerimiz. Çok enteresan. Ee, hem klasik, er klasik. Klasik erkek optik hı hı. gözlüklerimiz olsun, Keza daha renkli çerçevelerimiz Оправа olsun. мужские, женские. Самая легкая в мире оправа. Ой, çok hafif. Oo. Bu da Очень camıyla lüks birlikte ki. maksimum 4-4,5 gram ağırlığında gelen çerçevelerimiz. Вместе со стеклами оправа весит 4,5 грамма. Представляете? Ne kadar bunlar? Örneğin bu çerçevenin Hı hı. fiyatı 1970 lira. Artı camlarımız tabii ki Hı hı. özel yine Цена на оправу 1970 лир очень lehkie. İnanılmaz hafiftir evet gördüğünüz üzere. Çok hafif evet. Yine size gösterebileceğim şu şekilde klipsli gözlükler. Hı hı. Ha. Aynı anda şey. Güneş gözlüğü. Hı hı. На магните. Вот эти очки, на самом деле, я тоже заказывала в ES такая более классическая оправа, поэтому здесь есть оправы на любой вкус, на любой случай, ну и, конечно же, стекла, самые разнообразные стекла. Сейчас мы покажем вам, как производится стекла для очков. Если вы закажете здесь стекла, то вам их сделают, очки сделают максимум за три дня. Сначала здесь замеряют какого размера будут стекла, какой формы. Теперь вставляем стекло, и здесь будет обточка непосредственно под форму оправы. Вот такой формы будет стекло. Buradan bakacağız müşterinin PT'lere hastalanan. Popüler mesafesi, iki göz arasındaki mesafe. Здесь расстояние между зрачками. 34 nokta 30 Вводим bakalım. данные. ...19.4 yazıyor. Odaktan aşağı mesafe. Все, все автоматизировано. Все через... Все через компьютер. Автоматически вводятся все данные. И далее компьютер по этим данным под оправу выточит, выточит стекло. Вот так вот за несколько минут готова форма. Для того, чтобы вставить, нужно немножко нагреть оправу. Ну, размягчить, чуть-чуть размягчить оправу. И тогда можно будет свободно вставить стекло в оправу. Если есть стекла с вашим номером, то вам сделают буквально за пару минут. Если нет, то придется подождать пару дней. Вот так вот очки готовы. E да, дорогие друзья, Левент Бэй приглашает вас всех в свою оптику. Даже если вам не нужны очки, обязательно приходите, чтобы познакомиться, выпить чаю, кофе. Ну и, конечно же, мы вас приглашаем в нашу солнечную и красивую Аланию. Всем добро пожаловать и всем всего хорошего. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.